Bueno, y siguiendo con la productividad, la productividad o falta de ella, porque esto lo estoy haciendo por no hacer otras cosas. Es decir, que soy muy perro, soy muy procrastinador, que es la palabra. Bueno, pues siguiendo con esto, con el vídeo este que subí hace unos días, hoy nos vamos a ocupar del minueto primero de la libretilla de Ana Magdalena, ¿vale? Entonces, eh, ya subí hace, unos, hace un par de semanas el, el vídeo, está en la tabulatura, la tabulatura, como tendrá un copyright, no en sí la obra, que creo que es de dominio público, pero la tabulatura sí, evidentemente, aquí me pone bien claro. Me pone aquí en Román Paladino, ¿vale? Ahí pone. Con lo cual no la puedo poner, pero sí la puedo tocar, que estoy convencido de que sí la puedo tocar. Con lo cual, bueno, pues si os compráis el libro y no encontráis cómo sacarlo, pues os acercáis aquí al vídeo y veis cómo, cómo lo toco yo, mi interpretación, con un par de diferencias con respecto a, aquí, pero diferencias muy, muy sutiles y yo creo que para mejor. Venga, vamos al lío. Bueno, pues empezamos. Vamos a hacer una especie de escala melódica de sol. Escala melódica de sol, ya sabéis. Vale, pues vamos a coger notas de esa escala que hacemos. Uy, se me estaba olvidando. Esto está en 3x4, ¿vale? Si ponéis un metrónomo, acordaros de poner 3x... Si ponéis no, cuando pongáis el metrónomo, eso de sí no, eh, no es condicional, es, hay que ponerlo. Cuando pongáis el metrónomo, 3x4. La prima al aire, tercera, cuarta en el séptimo. Ahora, después de poner la cuarta en el séptimo, doy a la segunda al aire, Ahora pongo la tercera en el quinto traste. Ahora voy a poner un, poquito de Do y sigo con la escala melódica. cuarta, cuarta, cuerda, cuerda cuarta, cuerda cuarta, cuarta cuerda, cuerda cuarta, cuarta cuerda, trabalengua. Cuarto traste, quinto traste. Y doy un pellizco. Y hago más melódico, más sol melódico. Primero el aire. Esto si quiero ya lo puedo levantar, pero falta, ¿vale? Sigo con la escala melódica de sol. Y sigo más escala melódica. Y ahora, muy rápidamente, porque es paso, hago... En realidad no le tengo que dar al sol, sino al re. Porque repito de nuevo lo mismo. parte final es distinta. Entonces repito todo. Más despacio. esta sería la parte A, ¿vale? La voy a repetir entera a ver si me sale muy despacito.